Donc on va partir d'ici. te dis que tu m'aimes tellement. Tu n'as pas de cœur, bébé T'as joué avec mes sentiments. Et c'est pour ça que je suis froide Je ne pense qu'à mes Oui, en amour, j'ai bien trop donné. oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah.